今回ねあの今日ね何日かというとねあの3月の3日なんですよで3日前ぐらいにねあのあるニュースが出てきまして、まあ、それはどんなニュースかというと「あのエヴァンゲリオン」のね映画あ3つ目がね、あの放送されるとされる日が 決まりましたと延期されてたんだよね、うん、でその映画はどんな映画かというとこの「エヴァンゲリオン」っていう作品をこのまたね作り直してできたものででこの最後のエンディングがね当時すごくこうあの批判が多くてね、えーまあ、そういうのもあってこう作り直したっていうのもあるんですよ。とはいえ あの「エヴァンゲリオン」っていう作品は全然ねその作り直すこと必要ないぐらいもうアニメ業界でもアニメ詳しい人だったらもちろんあのしてるかもしれないけどねすごく最高の作品なんですよあの知らない人からするとただのロボットアニメかなと思うかもしれないけどあれ全然ロボットアニメじゃないんですよねちょっとネタバレになっちゃうとあれ実はロボットじゃないし「エヴァンゲリオン」時代が よくこう日本のアニメでありがちなねこう最初はこうアニメ見始めて「へえこんなアニメなんだふんふん」とこう1話見て「ええ」ってこう2話3話見て「なるほどね」ってなってきてこの最終あたりで急に「宇宙!」みたいなねあそういうことかみたいなこう見終わった後に「なるほどそういうことだったのか宇宙ってそうやってできてたんだ」みたいなねあのだから俺たちは生きてるんだとかね そういうふうにこうあの頭の中がねパーンってこう何て言うかなほんと衝撃が走るような作品っていうのがこう、まあ、日本のアニメでよくあるじゃないですかあのいい作品だよね。うん、ほんとそのあの典型的な、ね、一番の例だと思うんですよ「エヴァンゲリオンは」うん。最初普通にこう見てたらまあそんな感じなんだと思いつつも どんどんこう自分の予想を裏切ってきてえちょっと待ってじゃあ最初から見てたこれはこの存在全部何で最後の答えって何みたいなね <clears throat> そういう作品なんですよ「エヴァンゲリオン」ってざっくり説明するとな何が言いたいかというとあのー、すごくねあの胸が苦しいんですよいい意味でも悪い意味でもねあのー エヴァンゲリオン」のこの映画は結局あの今年できるのかなとかねあのどうせまた伸びちゃうんじゃないのとか思ってたんだけど急にねあの10日後にやりますっていうニュースが出てさ、うんまあ、コロナのこともあったからさでまあどういう心境かというとあのこう半世紀ね四半世紀続いた あのー、これあのツイートであったんだけどこうすごくね共感できたんだけど四半世紀続いた青春があと10日で終わるって言われた気持ちなんだよみたいなねほんとその通りで、うん、自分のこの人生の中のこの大きな存在があってそれがあと10日で終わってしまうみたいなね、ま今日だったらもうあと5日だ あと5日で終わってしまうっていうねこれも非常にね、えー、あのナーバスというかねなんかなっちゃうんですよねでそもそもなんでそんなになっちゃうのかっていうと「エヴァンゲリオン」を見た人ねあの見た人とか詳しい人とかねあの改めて知ってほしいんだけど「エヴァンゲリオン」でねこう今の碇シンジが「エヴァンゲリオン」っていうロこのロボットみたいなものに この乗るっていうことになってねで急にこう別れた父親が「ね、エヴァンゲリオン」っていうロボットに乗れって言われてもうわけわかんない巨大な生物と戦うことから始まるのね。でそこで最初は拒否するんだけど本当に自分しかそれを使命を果たすことができないからシンジ君が「逃げちゃダメだ」って言いながらこう乗って戦う 話なんだけどこの逃げちゃダメだっていうこの碇シンジの説明説明というかセリフが本当に大事でこれどういうなぜ大事かっていうと「エヴァンゲリオン」っていうアニメのコンセプトそのものがこの庵野先生庵野さんねこの作者の庵野さんがあのアニメ業界っていうこの自分の仕事とアニメ業界っていうものに対してね えー、逃げちゃダメだっていう思いで作ったのが「エヴァンゲリオン」なんですよ。だからあの「エヴァンゲリオン」のねこの碇シンジっていうのはある意味こうアーノさんなんですよね。うんで逃げちゃダメだっていう思いで作り上げてで「エヴァンゲリオン」についてねあの作品が本当にどういう作品なのかとかねア安ンさんのバックボーンとか話をするとまあちょっと今回の話だけではおあのすごくアニメの歴史の話になっちゃうのでうん。 エヴァンゲリオンという作品はアニメの歴史にも非常に大きな存在を持っています。えー、宇宙戦艦ヤマト、そして、えー、エヴァンゲリオン、機動戦士ガンダム、この3つは特にあの日本のアニメ史に大きな影響を与えました。えー、それはいずれあのちょっとアニメの歴史でつくあの話をしていきたいと思います。で、あの、アンナさんが「ニギちゃ前とっていういう思いで作って出来上がったのがあの作品で、 で、えー、テレビシリーズの最終話があってでそれがもう非常にあのー、知ってる人なら知ってるんだけどもう意味が分かんない終わり方すんのよ何これみたいなね大体こう、まあ、バトルものとかだったら最後までただ最後も戦うだろうしあの美少女のヒロインものだったら最後も変身して何かこうするんだろうしねあのじゃあ「エヴァンゲリオン」はロボットだからじゃあ最後は ったら買うんじゃないのって言ったらもうねそんなレベルじゃないんですよそんなレベルじゃないんですよあの非常にあの人間のこう心っていうものと向き合った作品でこういうシチュエーションに起きた時人はどうなるかっていうこととか、うん、人は追い込まれた時にどうなるかとかで子供と大人の差って何だろうとか 生きるって何だろうとか使命とかあ役割とか運命とかあ力ってね何だろう権力って何だろうみたいなねいろんなことを考える作品なんですよで、えー、もちろんそういうこいろんなことを考えさせられる作品だからただバトルして終わるっていう感じではないんですよすごい未不明な終わり方するんですよ何これっていうね僕はそれが好きなんですけどでもそこでもう エヴァンゲリオンが当時このもう社会現象になったのよ超ブームになって日本中ででその後、まあ、最終話が出てみんなもうびっくりしちゃったわけそのす意味不明な終わり方にでそこでアニメ業界にちょっとこう商業的な部分でね悪い影響っていうかちょっともうあのバブルがはじけたようなねあの大きな影響が出てしまって ちょっとアニメ業界からこう恨まれるんですよね。ねでその後いやこういう終わり方じゃダメでしょっていうことで、まあ、次映画を作るんですよ。真心君にかな。うんあのエヴァンゲリオンの映画で出るんですよ。これも素晴らしい作品なので、ぜひ見てほしいんですけど。うん。で、まあ、そこからね、それでもやっぱ世間からの批評がすごく高かったわけですよ。で、作り上げたのが、あ まあ、2007年かな、あのまあ、2000年代から「エヴァンゲリオン」のこの映画でのリメイクっていうのが始まっていや僕はねこうあのセロとかねそういうあのことを考えると本当にいい作品を作るために映画だけ映画での上映はやめてほしかったなっていうちゃんとこうテレビでやってほしかったなっていう思いは正直あるんですけど映画ねあの作り直すことになったんですよ みんなからの批評批評が多かったのででもあのみんなからのあの評判の方がもちろん大きいんですよもうあれはアニメの中でも本当に特別な本当に特別な作品なんでもう他のアニメと全然レベルが 違うんであれだけは本当見てない人もぜひ見てほしいでそういうアニメが新しく世間から批評を受けて作ることになりましたで安野さんはもう最後に大きな爆弾を作るような作品をこれまで作ってきたんですよで新しく、えー、リメイクがされてそれの最後が5日後に今年の5日後に始まるんですよエヴァンゲリオンの本当の最後がで 思い出してくださいこの庵野さんっていうのは逃げちゃダメだっていう自分の気持ちからこの作品を作ることになりましたで、えー、結局その逃げちゃダメだっていう気持ちは世間からあの大きなねあの批判を受けましたそして作り直すことになりましたじゃあ結果逃げちゃダメだっていう思いと世間の気持ちねで最後に安野さんは絶対爆弾を落とす人だと僕は思ってるんですけど、えー、大きなその爆弾がね その落としつつもまあ丸い意味で世間の見たい「エヴァンゲリオン」として終わるのかさらにこう裏切っていくのかここがね非常に気になって気になってね5日後が待ち遠しいけど怖いなっていう気持ちですねでも僕的にはまあ こう逃げちゃダメだっていう気持ちとみんなからの批判から、えー、今回の映画っていうのを作ることになこの映画の新しくリメイクの映画を作ることになってもう何年もかかったね10年以上かかってるんですよ3作目でようやくです4作目か4作目でようやく終わりが来るというでスタッフもね少しずつ入れ替えてるんですよ進化してるんですよその 映画1234とあるんですけど少しずつねこの当時のスタッフを入ったメンバーオリジナルメンバーで当時のスタッフがトップだったメンバー当時のスタッフがかかってるけど新しく入ったメンバーでリーダーも新しくなっちゃったほ当に新しいメンバーみたいな感じでね「エヴァンゲリオン」のその作り方の部分からも非常にあのー 新しくリメイクしてるというね非常に面白い作り方で「えー、エヴァンゲリオン」という存在の大きさ当時受けた批判しかし逃げちゃダメだという気持ちから始まった作品で安野さんは最後に爆弾を落とすでそこで安野さんは穏やかな終わり方をさせるのかそれともみんなの心をまた わしづかみにするような衝撃的な終わり方をするのかあのそこが非常に気になってますね。えー、またその3月8日にですね「あのエヴァンゲリオンを」の初日に頑張って見に行きますのであの見た感想をねあのネタバレしないぐらいにね抑えてあの動画にしたいと思います。ということで、えー、デビューでした。 あああと「エヴァンゲリオン」のね解説とかもしていきたいあれ非常に難しいんですよあのガンダムとか「エヴァンゲリオン」もそうなんだけどあのめちゃくちゃクオリティ高いアニメってこの情報量がね本当はこれぐらいあるんですよこれぐらい大きなサングがこれぐらい情報量があると思ってでも見せるのはここだけいいアニメほどこうなんだよねガンダムを エヴァンゲリオンも。めちゃくちゃクオリティ高いほどアニメほどこうなんだよ。で、エヴァンゲリオンって、あのね、多分ね、普通の人だったら、あの、2周してみてもちょっと内容理解するのはね、難しい。うん。3周ぐらいしてやっと、なんか、こんな作品だねって説明ギリできるぐらいだと思う。で、そこでね、日本では、そのエヴァンゲリオンについて、こいつスタッフじゃねってぐらいめちゃくちゃ 分かりやすく詳しく書いてる人があ詳しく解説してる人がいて、うん、これもねロシアのみんなにねぜひぜひね「エヴァンゲリオン」好きな人がいたらねあの見てほしいので「エヴァンゲリオン」の解説動画あれって結局どういう作品なのって これ知らない人はねあの分からないと思うけど見た人も分かんないんだよ結局何なのっていうでもすごいことは確かなんだよすごいことは確かもう見てねあロボットアニメねなるほどねって見てうわなんか全然違うの出たと思ってうんちょっと待ってなんか頭がスパークそうってなってその後えちょっと待って聖書もう一回読み直しってなるんですよなるんですよ もう僕もともとねあのキリスト教だったのでねあのプロテスタントだったので、ね、教科書あ聖書をねもう一回読みたくなっちゃったうん本当にねそういう作品意味わかんないでしょ知らない人からしたらそれぐらいすごいんですその映画を、えー、5日後見に行きますっていうことしてデビューでしたパカパ